uite, uh, trebuie să fac liniște că sunt la un spectacol al unei prietene actrițe și un cafe bar teatru și uh, aș vrea să-ți improvizez repede, repede, repede despre a invidia. Uh, în mod normal se spune că actorii se invidiază sau cei care fac aceeași meserie se invidiază. Însă pentru mine a invidia este ca și cum uh, ai uh, eu aș fi bolnavă de, să zicem, inimă și aș invidia pe cineva care e bolnav de ficate. <laughs> mi se pare că e total iurea să invidiez. și nu mi se pare nu mi se pare ok că uh, în momentul când invidiezi uh, oare te gândești că și celălalt pe care îl invidiezi are la rândul lui o altă problemă, nu ca a ta, alta. Și oamenii care au foarte mare succes au probleme, și oamenii pe care tu îi invidiezi e o problemă. Așa că pentru mine asta înseamnă invidia, un sentiment inutil de a te compara cu celălalt. Pentru mine ce înseamnă cealaltă.